As well as that, please check out Solar Boss Design Academy, which is another free Facebook group where you can uh, learn all you can about how to use advanced techniques, especially in Doodly, but you will be having new apps being uh, done tutorials for, which you can learn about in the future. So uh, be prepared for them to come up soon. Uh, as well as that, please check out my channels on Roku and Fire TV. There's um, that's Amazon Fire TV, of course. Uh, there's TMTV and Tony's Music TV and the icons are up above there so if you want to check them out please do so as well as that I hope you enjoyed the videos coming up and I hope you have a great day and stay safe thank you Ha ha ha ha ha ha.